Mi hija me rogó que la dejara ir a la marcha, a la marcha por la paz. No regresó. Me trajeron sus libros manchados de sangre. hagamos eco de lo que pasa en Venezuela.